大家早上好，欢迎来到马太牧场，我们一起来灵修。我是牧场主人崔显耀牧师。 成长不止休，天天来领修。我向神祷告，为了满足自己的需要。诗篇一百四十一，耶和华，我曾求告你。 求你快快临到我这里，我求告你的时候，愿你留心听我的声音，愿我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手祈求，如献晚祭，耶和华，求你尽持我的口，把守我的嘴。 求你不叫我的心偏向邪恶，以致我和作孽的人同行恶事，也不叫我吃他们的美食。任凭一人击打我，这算为仁慈；任凭他责备我，这算为头上的膏油。我的头不要躲闪，正在他们行恶的时候。 我仍要祈祷，他们的审判官被扔在原下，众人要听我的话，因为这话甘甜。我的骨头散在墓旁，好像人耕田刨地的土块。主耶和华，我的眼目仰望你。 我投靠你，求你不要将我撇得孤苦，求你保护我脱离恶人为我设的网罗和作孽之人的圈套，愿恶人落在自己的网里，我却得以逃脱。这是神。 称为贺神心意的人的祷告。他的祷告特色是：炉香陈列在神面前，他举手祈求，如同献上馨香往祭。他祷告求神约束自己的口，祷告自己的心不偏向邪恶，祷告有一颗全然受教的心，祷告与眼目。 专心仰望、投靠神，祷告脱离恶人的网罗和险隘。这样的祷告是蒙神所喜悦的。审查自己的祷告。那我们基督徒都被教导，我们要祷告，我们也会祷。 因为祷告是让我们来到上帝的面前，向上帝来祈求的。啊，当然我们必然会有问题、困难问题，我们都会来向上帝祷告。然后我们要呃得福得好处，我们也向上帝祷告。但今天给我们一个机会来审查一下，我们当然可以向上帝祷告解决问题，向上帝祷告祈求福气。 但我相信，我们除了这些的祷告之外，我们还可以有生命的祷告。好像今天我们看的经文，大卫里面的祷告，我们可以拿来作为一个对照。我们可以看看，我们多少时候呢？ 我们会为这我们的生命来祷告，我们是否会为这我们的生命有见证祷告？我们是否会为这我们的生命是分别为圣的祷告？我们是否我们的祷告呢，是真正的蒙神所喜悦呢？如同大卫一样，他好像新鲜的祭，能够呃现在上帝的面前。 就好像祭物讨神、上帝喜悦呢，所以我们祈求主帮助着我们，我们也要为我们的生命来祷告祈求，让我们的生命是丰盛的。我们一起祷告生命的祷告，天父上帝，我们感谢主你，因为你就是我们的主，我们的神。 那我们在生命过程当中，我们都可以向你祷告，祈求你帮助着我们。那我们遇见困难问题的时候，得到你的帮助，伸手而解决。那我们生命过程当中，我们需要主你赐给我们的福气。那我们向你祷告，你也必会在当中来允许赐予我们。但是主啊。 你也要我们来到你的面前祷告，是让我们的生命是丰盛起来的。但是这一环，我们很多时候我们都忽略了。很多时候，我们没有想到我们的生命要有美好的见证，我们没想到我们的生命能够发出光彩照耀他人，我们没有想到我们的生命是分别为圣、与众不同的。所以主啊，通过今天，给我们看到我们的祷告需要也有生命的祷告。所以，我们祈求主。 你自己的圣灵常常提醒着我们，让我们都来到你面前，为着我们自己的生命有美好的见证，做光做盐的生命，来向你祷告祈求。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。欢迎大家。 灵修都希望大家能够从当中得到帮助，也欢迎大家来转发，让更多人得到福音的好处。请祷告纪念马太牧场的施工。如果上帝有感动你， 也有给你这个意向，愿意参与这个马太牧场的崇拜，非非常非常的欢迎你。那我们很希望你们也能够鼓励微信主的人来参加的崇拜，让他们能够体验一下基督教的崇拜的内容，而在当中也能够认识到耶稣基督。 再见，耶稣爱你，与你同在，上帝祝福你。